一根绳子走到哪打到哪，很多朋友都知道我们出的这个阻力绳啊，H P W 阻力绳，说怎么练才能最过瘾？我告诉你，两个放一起，三十五和二十五的一起放一起，一根黑一根蓝，我来打一空间，让你感受一下这种重击的感觉啊！又是左摆又直， <laughs> 这种感觉，看重击玩家蹦蹦蹦蹦，对吧？蹦蹦蹦重击蹦蹦蹦蹦，如果你满足不了怎么办？三根一起，兄弟可以的一套。 不同的这种感觉啊，肌耐力训练、速度训练，对吧？还有说抗阻训练，通过不同的重量完成，对吧？两个人一起蹦蹦接腿，帮你练习甩手的耐力，手甩的慢，脚踢踢的慢啊，对不对？蹦甩手的感觉看到了吗？蹦蹦，非常规技术，对不对？蹦蹦，喂，飞翔的感觉，来蹦蹦蹦，好吧？特别推荐这个弹力绳啊，感受一下。